اخذت البيوت مو؟ لقيت ما لقيتهم لقيتهم من البيوت مال الدواعش مو مال دواعش مال مدنيين والله ما اعرف انا حتى مال مدنيين مو مال هاي والله هاي طلعها والله شاذ بقيطان عمودين نزلنا جوا هن هن شو اسمك انت؟ صد علي عبد الحميد رشيد شو اسمك؟ عبد الحميد رشيد يا رشيد عبد المجيد مين عشيرتك؟ بني هاشم بني هاشم والله حرامات تشيل اسم الهاشم حرامات تشيل آه. شد الصوت أكثر ولا صوت والله طيب من صوت صوت والله مو صوت والله صوت لا صوت والله صوت لا ترى دب ايش ذب النوم ذب بنطلونك دب دب البوتين فلت نوب البنطلون افتح افتح افتح حبيبي هذا انه مال دواعش يقول يقول لقيت هذا انه مو مال دواعش مال مدنيين وهذا كلب مال دواعش لا تكذب لا مو مال دواعش مال مدنيين هو داعش وين عنده بيت؟ هو طب بيتي وبيت رشيد ذاك اخذوه انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه طلع تليفوني لا اكثر ولا انتبه هسه طلع انتبه بعدين انتبه